crianças Первую песню я исполню. Она будет называться «Лоток ручья». Музами пренебрегает лишь тот, кем пренебрегли сами музы. В общем, поэтому, как гласит латинское изречение, когда муза покидает поэта, к нему возвращается жена. зажечь сердца Надо растопить твои глаза В моем окне видна луна Хочется волшебного вина Чтобы улететь к небесам И тебя лицезреть всегда Уголек. Хочу посвятить ее нашему погибшему гитаристу, безвременно ушедшему. 16 лет назад там, мы попали в аварию, и гитарист погиб. Я хочу эту песню «Потухший уголек» посвятить ему. Чувствуешь, как я свободен, а душа поет. Ты чувствуешь, как она рвется в живем Ты чувствуешь, как одиноко Будто в тисках котлет Не хочется свободы одиноко Будто в сисках, как зверь Не хочется свободы, поверь Нельзя обмануть глаза шелестят листвой У природы дай тишину Вдали слышен чей-то вой И луна прижалась к окну Ты обнаженная лежишь Твое тело ветер обдувает И ты хочешь, но молчишь Чувствовать, что кто-то рядом уничтожаешь мечты, возбуждает танцы себя, разрывая сердца вновь и вновь, удаляя себя. Ты уничтожаешь мечты, возбуждая этим себя, разрывая сердца вновь и вновь, удаляя себя. чувствовала, что кто-то рядом Но одиночество в ночи мешает чувствовать мечты О, а мечты твои грязны Ты ангел, ангел, ангел плотской любви Ты уничтожаешь мечты Возбуждая песню себя Разрывая сердца вновь и вновь удаляясь Возбуждаешь мечты, возбуждая этим себя Развивая сердца в и вновь удаляя песня называется «Звезда измен». в лунный вечер. Полная импровизация, хочу вам сказать. С этим другом мы познакомились 15 минут назад в электричке. Он играл, мне понравилось, говорю, пойдем на концерт, что ты там по электричкам ходишь. Ребята, музыка хотят. Поэтому знакомьтесь, это Роман, я сам говорю, знаю его вот уже сколько. Будет скоро 47 минут, как я его знаю. Очень талантливый человечек. Thank you. Shit. 그 душу мне разрезали ночи я увидел себя. После этого смыть все проливным дождем, неудачи и вдохнуть свежий воздух будущего, в котором небо будет чистым и безоблачным. А, только вам решать, чем станет для вас эта осень. Унылой порой или очей очарования. Итак, песня «Приходит осень». Треноталь Очень C'est y a небе светят звезды И угнаться вам за мной, за моей мечтой Я бегу туда, где светят звезды И угнаться вам за мной начинаю путь Пусть это будет так Знаю, что решено Я убегу и все Прошлое только миг Пронесшийся буквой «Ё» Я бегу Туда, где светят звезды Круг над за мной За моей мечтой

слушайте на ну, бису, я удивляюсь, как он вообще поет, потому что нормально, нормально, нормально. Хорошо, распелся, давай на бису. Он садится, Он садится. Ну, не стоит, да? Если хочешь, можешь еще... Давай, Костяк, еще Стараюсь спеть еще одну песенку тогда. Одну песенку спою. Неужто бабочка? Я буду вести машину. Спокойно, да, без нервов. Ну, нормально, распелся. Ты что, садись? Ну, садись. Друзья, садись. не ожидала, но тем не менее. Так получилось сегодня. Не уходи, пожалуйста.